新手必会的三个空击技巧，今天教给你。 <laughs> 一，不要打拳总看镜子啊，因为你要打拳击还好，一边打拳一边看镜能看到，对吧？但是你打腿的话，你一踢腿，哥们儿，你要总看镜子，你这脑袋就掰过去了，知道吧？我们要不停的移动，还有拳腿吸收很多技术，它跟拳击不一样，所以你不能总看镜子，换位置。二。 不要总站着原地打，你要随时去移动，因为我们要踢腿，每次踢完腿有一个不同的落点，而且你打空击的时候，你的场地我们就模拟就是方寸之地，在擂台上就是方寸之地，所以我们模拟在一个小的空间怎么去做，对吧？嘣嘣，斜线走，马上冲这边了，对吧？就不冲这边了，嘣嘣，踢腿，嘣又回来冲那边，没问题，继续冲这边，嘣嘣嘣，换方向，再走，正对完了斜线切位过来，OK，同时也练了步伐，不要只在原地打。 除了攻击动作，你也尝试要做更多的假动作，或者说防守反击啊。比如说直直摆直打完了，模拟他打我格挡反击嘣，对吧？提膝格挡反击扫踢，对吧？或者说不提膝格挡，我们接腿之后山神卷土一系列的，或者拍位拨开反击。我们要把一系列的假动作，包括假动作，嘣，呃，正多假动作，嘣。嘣嘣 假动作、防守反击，还有其他的技术，尽可能融合到空击里，然后这样不仅练习技术、挑战心肺，而且锻炼你的大脑，这才非常重要。